mo lang. Mag-brad. Ah! Mag-brad. Mag-brad ka lang. Mag-brad ka kami. Ah! Ah! Do not mind this locust. They don't know anything. Nasa video ka, brush na sa video ko! brush na sa video ko! Brush na sa video ka, brush na sa video ko! Second channel. Stop, stop, stop. So shaker club, I don't know. I got, I just got loose. So, no, bakit ako natalo? Bakit? Bakit tayo doon sa camp? ayan. Ako na unang. Dapat natin slow mo. Okay, so you think about yourselves again? So guys, so guys, this is um Vince PH plays games. So guys, kilala niyo siya, di ba? So, lahat kami magkakaibigan kami. Naalala niyo yung Minecraft part 1 cave house oh, tanong niyo pa kay Raven I mean tanong niyo pa kay Mr. Craft <laughs> Mr. Craft ikaw mo kung sabihin mo kung ano nangyari sa cave house natin um, guys I think di ko pa di pa mapapos na rap lang yung part 2 kasi ano ayaw kasi he's dumb because he's dumb kasi ayaw ko pumunta sa bahay niya I don't know even I don't even know why Let's go to the locals. Let's go to the locals. Let's go to the locals. Mag-intihara tayo sa locals. Sa locals. Doon, doon tayo sa mga tao. Locals. Bilis. Nauuna ko yung pagdating niya. Hello. Welcome to Midget Tupag. Oh, ah, ano masasabi niyo sa sarili mo? Doon tayo. Pero welcome! Is my gear. Ano ba yung pangalan sa videos mo? Ano? Ano pangalan mo? Akin Twitter. Akin House Coffee. Pero i-click mo yung, ano, yung video na Minecraft. Doon tayo sa loob ng court. Yes. Doon tayo mag